はあ、はあ、すげえチャンピオンだ、はあ、最高のチャンピオンでしょう、はあ、すげえオスプレイ、はあはあ、またこれで、はあ、プロレスっていう、はあ、迷路にさまよえる、はあはあはあはあ、明日死ねない理由が一つできただけでしょう はあはあはあはあそんな雰囲気をあなんだはあはあはあ姿見てないけどはあ玉頭がなんか言ってたなはあふざけんじゃねえぞライトウェイトじゃねえんだよはあクルーザーウェイトでもねえんだよわかるかはあ Finally. Oh, you see, the idea is finally sprouting. We planted a seed a long time ago, huh? And been waiting for it to grow. Right here in front of you is the new wrecking ball of the junior weights.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 新日ジュニアのトップを取るためにここに来たそのためにありとあらゆるネットワークを使ってタマトンガとコンタクトを取って今日登場した。 俺がここに来たからには新日本ジュニア必ず面白くしてやるそして次のスーパージュニアこの俺も参戦する。